áttaði eiginlega hérna bara aðeins að breyta um. Ég var orðin leið í því starfi sem ég var og langaði bara að læra eitthvað algjörlega nýtt og tók þess að dörfu ákvörðin að stökkum upp út í MBA-námið. <laughs> Sér ekki eftir því. Þetta kom mér á óvert hvað þetta var bæði gaman og hvað mér finnst námið skemmtilegt. Samnefndur bekk bara allt. Það var allt við þetta útfæðað skemmtilegt.